contigo este tema. ¿Sabe que hace, podemos decir, unos tres meses que el planeta eh, eh, está siendo afectado por esta pandemia que es el COVID-19? Dio casi tres meses porque nosotros hace unos 69 días, ¿verdad? Que fuimos tocados de manera directa, pero esto que inició en Juan. pero nosotros tenemos como tres meses, pero ya el mundo ya tiene casi cinco. Entonces, de manera especial, San Francisco de Macorís la provincia de Duarte y salpicado algunas áreas, ¿verdad?, circundantes a esta provincia, fue impactado por un virus que al día de hoy todavía <clears throat> no ha sido, no se ha encontrado el antivirus ni tampoco se vislumbra que las autoridades responsables de buscarle una solución a este virus eh, eh, esté al final, hay una luz al final del túnel eh, y es el COVID-19. El COVID 19 que antes del COVID-19 ya estaba afectando e impactó a más de 2.000 familias de la provincia le, Duarte. le, abrió, el camino a este. exactamente, traducido esto ya en términos de personas a más de 15.000 personas. Afectó este COVID 19 la provincia de Duarte también en parte de la República Dominicana, virus este que las autoridades han hecho caso omiso. Nosotros eh, podemos ver, por ejemplo, cuando inició, cuando se destapó este escándalo, este fraude, cómo abogados representantes de la compañía MUNE vinieron a traerle un bobo a los afectados, haciendo una rueda de prensa donde le prometieron a los afectados que en tiempo, vamos a decir récord, en un tiempo significativo, pues esta familia le iba a responder a estas dos mil y pico de familias, quince mil y pico de personas afectadas con este fraude. Más sin embargo, a un año Sergio Romero, todavía ni siquiera se vislumbra que se estén haciendo las gestiones para conseguir un antivirus que pueda corregir este virus que afectó más de 2.000 personas, reiterar, eh, traducido eh, de manera individual a más de 15.000 personas de la provincia de Duarte y parte del país. Esperamos nosotros y no nos vamos a callar hasta tanto no se resuelva esta situación. Vemos ahí cómo el abogado representante vino eh, y coordinó esta rueda de prensa Pedro Casal, que todo el mundo conoce y, la, y los afectados lo recordarán, lo tendrán en su mente, en su psiqui, ¿verdad? Cuando vino a traer esperanza a, estos, estas pobres personas que perdieron todo durante decenas de años, habían ahorrado para colocar y ponerse en las manos a esta familia que lo desfraudó en todo el sentido de la palabra. Hoy tengo entendido que ya este señor, este abogado, no está al frente, pero entiendo que es una estrategia. Si hay otros otro equipo de abogados que ha asumido la responsabilidad. Y tengo la información de que quien está soportando detrás, ¿verdad? este equipo de abogados que están eh, dándole seguimiento por la parte de la familia Muné, eh, quien han desfraudado toda esta provincia, es eh, como Opperman, José Opperman, este abogado que salió a la luz pública, vamos a conocer, eh, con el caso de, de Emily, ¿verdad? Ustedes recordarán lo que lo hizo trascender eh, como un abogado, ¿verdad? Y que en esa misma parte lo ha hecho o lo hizo pensar en querer ser en su momento también como defensor del pueblo. Entonces, Opperman, usted, que tengo entendido, está detrás también del equipo de abogados que está dándole seguimiento y defendiendo a la familia Bunet. Qué chulo hubiese sido, qué importante hubiese sido, qué agradable hubiese sido que usted hubiese puesto de manifiesto, esa solidaridad y esa sensibilidad que usted como abogado intentó poner de manifiesto eh, y con la intención de, de, querer ser defensor del pueblo, siendo defensor realmente de más de 2.000 familias que fueron estafadas aquí en la provincia de Duarte por este fraude colosal que hizo la familia Monet en esta ciudad. Así es que yo espero que las autoridades realmente le, le pongan la debida atención y que puedan, se pueda buscar la solución a este virus que ha afectado durante más de un año la familia franco-macorizana y la, los duartianos. Y, eso, y, eso, no, y eso, no, eso ninguno entraron en, ninguna fase. Ahí, no, <laughs> ahí